भैया डेढ़ घंटा और लगेगा बाप का मत समझाओ जोन कंटा पड़ेगा ना अभी मुत्ता मुत्ता बाहर निकलोगे भैया बाप का नहीं सही लेकिन पाँच रुपया तो दिए ना पाँच रुपया दिए तो क्या पाँच घंटे तक बैठोगे अरे हाँ बैठना तो पड़ेगा ही वरना खड़े होके हल्का कैसे होएंगे हाँ, रुको यार ठीक से हल्का तो हो लेंगे करो तब से पचर पचर किए जा रहे हो तुम निकल निकल भैया ये क्या है बहुत तेज लगी क्या नहीं धीरे से लगी तो चिल्लान का पड़े इतनी देर से बैठा थोड़ी देर हम सोचा तरह तो जोर से लगा होगा काम का इन पड़े उतनी देर से बेवकूफ इधर देखो क्या हो गया हम बेवकूफ है अरे नहीं भैया मजाक कर रहे थे मजाक मजाक एक बार हमारे गांव में एक आदमी ऐसे ही मजाक किए रहे उठा के टांग की छाती जोत दिया मारा ना बगल वाले गांव तक लथड़ते चला गया समझे लेकिन भैया बगल में तो कौनो गांव है ये नहीं सिर्फ कहते ही कहते आप खेत में लथड़ते तुम अभी तक निकला नहीं हो नहीं ऐसे आदमी को टॉयलेट में जाने क्यों देते हो यार पता नहीं क्या करे थे तो उतनी देर से ये करत रहा का करे भैया जब कोकी टेम आता है ना तो ओके रोके से ना रोके तुम्हारी आके हमारी कुंडी अगर टूट गई ना तो तुम्हें कुर्ते में से हाथ डाल के पैसा निकालेंगे भैया तुम्हारी तो ट्यूनी बदल गई गुस्सिया गए हो का <laughs> यार निकलोगे या हाँ ही करते रहोगे निकलो नहीं तो यही करते क्या बता रहे भैया दो घंटा और लगेगा क्या दो घंटा मजाक समझो निकलो बाहर नहीं तो हम अगर अंदर आ गए ना तो तबियत से कूटेंगे बता रहे अरे भैया आओगे तब ना अभी तुम भैया अरे ओ भैया सच्ची सच्ची बताओ बहुत तेज लगी ना बहुत तेज लगी ना मतलब एक को आदमी पिछले डेढ़ घंटे से चिल्लाए पड़ी कि उका जायक पड़ी जायक पड़ी लेकिन कोका पता नहीं चल रहा कि उका जोर से लगी या धीरे से लगी वाह नहीं नहीं वाह वाह वाह भैया कोई ताली बजाओ इसके लिए वाह हाँ तो चिल्लाए से थोड़ी पता चली अरे लेकिन भैया हमारे गांव में एक को आदमी पाँच पाँच घंटे तक चिल्लाए पड़ी लेकिन उका तो एक बार जोर से ना लगी अरे फिर कहा चिल्ला पड़ा रहा अरे पागल था ना ई के जैसे अरे गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं वैसे भैया कल का खा पियत रहो मूली का पराठा खाते रहे मूलिक पराठा वो तो हम खाते रहे लेकिन हमको तो इतनी तेज नहीं लगी नहीं लगी तो चुप्पा बैठो दिमाग खराब कर रहे उतनी देर से भैया जोर से लगी जोर से लगी जोर से लगी जोर से लगी जोर से